Здравствуйте! Сегодня мы с вами прогуляемся по предпраздничному Калининграду. Зайдем в некоторые магазинчики, посмотрим, что там. Ну, а кто досмотрит до конца, тому будет бонус в виде похода по магазину. Я не очень люблю такие видео, но сегодня я для вас специально сняла цены в магазине. Прогулка наша началась от скверика около памятника Шиллеру. Там растут громадные ели. Их просто украсили шарами. Ничего там особенного делать не нужно было. И уже красиво, и уже Новый год. Город будет готов полностью к 20 декабря – а пока идут работы по украшательству вокруг. Вот рабочие вешают на ветки вот этих огромных деревьев такие звезды. Они потом будут гореть. Будет, наверное, очень и очень красиво. Надо будет обязательно прийти сюда, посмотреть, когда все будет готово. И вот каждая звезда подключается к проводу, вот к такому рубильнику на каждом дереве. В 1699 году Петр I подписал указ, согласно которому Новый год переносится с 1 сентября, как это было на Руси, на 1 января. И он повелел исчислять года не от создания мира, а от Рождества Христова. А на Руси тогда был 7000-2008 год. И вот вы представляете, был такой год, а настал 1700 год. Также Петр I повелел устраивать разные огненные потехи, палить из ружей, и украшать улицы и дома деревьями, еловыми, сосновыми, можжевеловыми. Ну или хотя бы у кого нет денег на деревца, ветками украшаться. Что мы, собственно, по сей день с удовольствием и делаем. Это вы видите, как украшается площадь Победы. Обратите внимание на вот эти елочки в кадочках, я потом позже скажу еще о них. Город, как я уже сказала, будет украшен окончательно к 20 декабря. Ну, а в магазинах уже вовсю работают рождественские ярмарки. Уже можно идти покупать подарочки своим любимым и себе любимым. Сейчас зайдем в торговый центр Европа, посмотрим, что там. Вот вы видите, на входе стоит елка большая и ярмарка открыта. Сейчас увидите замечательные работы, сделанные из марципана. Вот собор Василия Блаженного сделан из марципана. Это, конечно, произведение искусства, можно сказать. И вот так чувствуется праздник. Можно заказать себе красивые тортики, купить уже готовые. Из марципана кондитеры, конечно, творят просто чудеса. Пойдем посмотрим, как елочка украшена. Там тоже есть интересные моментики. Посмотрите, лебеди на пруду. Я не ребенок, но мне очень это все нравится. Настроение, конечно, поднимается. Обязательно нужно походить хотя бы просто по магазинам, поглазеть на это на все. Скидки вот такие большие уже на все. Самое время покупать подарочки. Разные интересные есть новогодние вещички. Самые большие скидки, наверное, будут после Нового года. Обычно бывают. Если что-то останется еще, нужно будет допродать. А мы вот пойдем сейчас посмотрим изделия из марципана. Я считаю, что это ну, один из лучших подарков, беспроигрышный просто. Если вы из Калининграда хотите что-то привезти, да и на Новый год неплохо. Очень большой выбор таких изделий. Вкусняшки я пройти, конечно, не могу мимо. пожалуйста, и розы, и клубника, и звездочки какие-то, и фрукты, и все это из марципана. Впервые марципаны упоминаются в 1526 году. Они были подарены к свадьбе герцога Альбрехта. В 1809 году в Кёнигсберге была открыта первая марципановая фабрика – Кёнигсбергский марципан экспортировался в царскую Россию. И когда прусская принцесса Луиза Шарлотта прибыла в Россию и стала императрицей Александрой Федоровной и супругой Николая I, она принесла с собой моду на рождественские вечера и на марципан, сопутствующий зимним торжествам. Чем больше в составе марципановых изделий горького миндаля, тем он считается лучше и дороже. Ну, приобщаться к привычкам царских особ никогда не поздно. Сейчас пойдем по улице профессора Баранова. Увидите, сколько елочек привезли в катках. Вообще отличное решение, просто браво. После праздника эти елочки будут высажены на территориях детских садов и школ. Вот такая разумная трата денег и красиво. Еще одна большая городская елка установлена на Верхнем озере. В прошлом году там был стрит-фуд фестиваль. Может быть, и в этом году будет тоже. Если перевести на русский язык, стритфуд – это просто уличная еда. Ну, чтобы было более значимо, называем стритфуд. Елки еще не горят по вечерам, но Калининград и без елок вечером сияет огнями. во время вечерних прогулок можно полюбоваться иллюминацией на Верхнем озере. Очень красиво на самом деле. А мы идем в магазин. Посмотрим, что нам предлагается, какие цены, что можно уже сейчас присмотреть к новогоднему столу. Ну, вот украшения для дома, елочки, цветы новогодние мы можем увидеть Мы находимся в Виктории. Виктория – это крупная сеть супермаркетов в Калининграде. Есть еще спар. Ну вот красные ценники – это хорошие цены, скидки. Они обычно висят над товаром. Вот смотрю, помидоры сегодня по 80 рублей, 79,90. Согласитесь, что выбор а, фруктов, овощей большой, цены невысокие. Если учесть, что сейчас зима, то вполне прилично все. Арбузы цена за штуку. Скидки на шоколадки почти 40%. Очень даже неплохо. Вот там живая рыба плавает. Рыбы большой выбор, но я хочу сказать, что я никогда не покупаю в магазине рыбу, потому что на рынке намного дешевле. полуфабрикаты мясные. И вот мясо. Пишут, что от местных производителей. Ну вот мясо сейчас 199 рублей. Ну, так ходит от 170 до 200 рублей обычно. Вот стейки говяжьи, мираторговские, они дорогие. Все остальное, в общем-то, очень даже дешевое, можно сказать. Везде скидки. Скидки это не потому, что товар испорченный, просто вот такая акция у производителя дается на свой товар. Я с удовольствием, кстати, этим пользуюсь. Молочную продукцию обычно покупаем или залезский фермер, или нежинская. Неплохая продукция местных производителей. Вина выбор огромный. Вино неплохое в Калининграде. В основном Испания, Франция. Можно выбрать. У меня как-то не вошли в кадр сыры. Но я тоже хочу сказать, что вот обычно рыбу и сыры я покупаю на рынке. Почему-то там намного дешевле и выбор намного лучше. И есть сыры санкционные на рынке свободной продажи. Ну а мы продолжаем готовиться к Новому году, украшаемся – покупаем подарки, вспоминаем какие-то старые рецепты, изучаем новые, чтобы удивить всех своим новогодним столом. Жизнь продолжается.